Já to uvedu tak, že kde se nacházíme? Nacházíme se na schodišti do divadla Studia Hrdinu, což je experimentální prostor divadelní, jak asi mnozí vědí na Artičoku, že jo? ale někteří to nevědí. To znamená, uvnitř veletržního paláce jsme u betonový zdí, kde jsem eh, připravil takovou fotoinstalaci, jako není to jenom, to jenom fotografie, je tady keramika v tom a zabudovaná, různý plexi, skla, takový dál, věci. A vlastně to trošku navazuje mentálně pouze na hru, která tady se hraje, eh, kterou dělal režisér a autor David Zábranský, který se, která se jmenuje Trulář a herec Majer která je vlastně o tom, co je, co je domov, co je prostě, jak, jak chápeme současnou vlast, co, co všechno v sobě souvislí. A já jsem vlastně nechtěl dělat úplně nějakou jaksi ilustraci k tomu a chtěl jsem najít proto nějaký pandám. a výsledkem je tohle. No, nazval jsem to Eh, celou tu instalaci Jsem to, co by. Je to starší fotka, jak vidět, ještě s dvěma vlasama nešedivé, uprostřed nějakých příšer, které jsou roz, rozepnutý na, na té zdi. Tady je pro mě důležitý třeba ten kontakt tady těch očí, prostě tady eh, toho herce Kemra eh, v tom eh, marketě Lazarový. Vlastně a, a vlastně tam je zároveň potom to přeskakuješ do toho kontextu tady toho papuánce a jsou tam různé jako jemné narážky, jemné vztahové věci k sobě mezi sebou. Třeba tady to ND, vlastně poslední že jo, eh, Kavkovo procesu napsáno, zakončil tím tím ND a je to vlastně ve stavu toho, eh, ty keramiky toho, toho psa loveckého eh, s tou mrtvou kachnou, kterou drží v hubě a ta fotografie, která tady je ta malinká v tom negativu, má zase nějaký další jako vztahový význam k věcem. Tady třeba je dívenka malá, která prostě se něco stalo hroznýho a, a, a úslovně pláče. Je to vlastně taková zvláštní konotace k tomu současnému přemýšlení. Třeba i ve vztahu eh, k situaci ženy, muži a tak dále. Tyhle ty fotografie vlastně možná, že taky jako trošku choulostivější téma, kdy tady jsou spojený vlastně eh, dvě ženy dohromady, které jsou perforované a s tím eh, vlastně tylem, tím pláštěm, který tady jako by měla překrývat a nepřekrývá něco, co by mělo, mohlo být zakrytý. Je to vlastně taková podivná intimní spověď k tomu, co, eh, jaký je můj vztah vlastně eh, k věcem, který intimně prožívám. No. Takže, eh, ale vlastně ta intimita, jak, říká, jak říkají feministky, je politikum a to je vlastně i pro mě. No. I, i, takže tím pádem by se dalo říct, že, že jsem feminista, ale emancipovaný, to znamená, že s tím i může. Dole jsou texty, jestli tam můžeme projít takhle eh, do toho mezipatra dalšího. Eh, tam je takzvaná intimní zpráva z Čech, kterou jsem napsal v roce 1990 a je hodně drsná vlastně ve vztahu k umělcům a k umění vůbec. No, takže eh, a toto je vlastně vyfocený ten, já jsem to našel po dlouhé době a vlastně eh, jsem to pak vyfotil, tu zmuchlanou, zmuchlanou zprávu z intimní z Čech. A kdybych tam měl něco přečíst z toho, tak eh, eh, je to takový, jako, tak tuhle písničku mám nejraději, tu tady miluju, to je fakt, tu jsem schopen poslouchat tak dále. Když si vzpomenu na tu svou důležitost, kdy mi nebylo nic dobrý, nic svatý, tak mi je zle. Stejně tak nežeru ty smrtelně vážný žvásty o velkém umění a tady to nejde přečíst a skutečné krása a tak dále a tak dále. Je to vlastně takový sebezpitný text, který tady je doprovozený jiný, jinou situací a to je to, jak tady na tyhle ty spálené fotografii eh, říkám, že nic nemá cenu, to bylo před deseti lety, tady ta věc, nikdo nepomůže nikomu, zdejší umělci jsou pouze takový jako šašci na pobavení. <laughs> A to, to se týká samozřejmě mě, to není jenom, že bych někoho napadal, je to vlastně ve vztahu eh, k této komunitě, která tady okolo nás existuje a k té společnosti, která nás obklopuje. Takže, eh, jak tady říkám, nejsou solidární ani mezi sebou, nikde na světě, ani v Čechách. No. A jsou tady také vyznamenané dvě zlaté hvězdičky z nějakého vojenského kabátu. No. Dobrý, ne? <laughs> Myslím jako konec.